ұшыл ору азыр елетті көздей кетті мен сұраймын қандай елдер маска тагып жатабы жоқ ай дейді жамбашың арғауы, қолың арғабы бір жерге ине саясың пышақпенен же дуалды сүзөсүңөрбү бақыр жығылып түшкен вирусты көре аледі врачтар айтып жатыр жарам береді дейді дәрігердің айтқаны глуп ажып болады елет елін өзіңді сақта дегенге ынандырғанға чакырат элем бисмиллахи рахманир рахим ассаламу алейкум урматтуу туғандар мекендештер бүгінде біз тағы бір ұлттық мәселе жөнінде сөйлесеміз тағырақ айтқанда бұл бір ғана мен емес әуе көпшіліктің бір жүрегін өйген мәселе азыркы мынау кетіп жатқан тумоо біздің борборубузду ээлеп тилекке каршы көпчүлүк бұл илдеттен орып айырып жатқандар да көп құдайға шүгір бирок бұл жанағындай бір не деп коебуз баягы жайлуусу аябай ушундай бір жарылды да бишкекте жана билесиңер ошоның чындығында өзі мойын қалып айтышыбыз керек ушуга өзүбүз күнөкөрбүз жөнөкөй эл өзүбүз ушуга жол койдук өз убагында сол қылынған іс э, шараларды қылбадық өз бағында маска кийбедик азыр деле маска кийбеген кенебестер толтура тыйылбадык тыйыл деген кезде отур дегенде отырбадық койчу мейли эми азыр болор болды болду го бирок айтайын Мұна мына ошол кенебестиктин айынан маани бербестиктин айынан жана ұшында бір арауызды адамдар бар экен ошончалык кенебестиги кайдыгерлиги ту чокусуна жеткен башка бирөөлөрдүн эмес жеке өзүнүн да үй бүлөсү менен тобокелдикке сала берет экен жок дегенде мейли сен ишенбесең ишенбе мейли масондор болсун башка планетадан келгендер болсун сенин үйүңдө жаш балдар бар да сенин аялың бар э, ата энең бар карып калган жеке өзүнүн жанагындай кашаңдыгы э, менен бүтүндөй бир үй бүлөсүн коркунучка салгандар да аябай арбын кездешти тилекке каршы э, бұлар да орды бұлардың кенебестігінен башкалар жүргүзүп алар да орды, билбейм эми канткендер болар иш болду го ушу бир ачындырган жери биз ушуну колубуздан келишинче баардыгыбыз жапа менен әрекет кылганыбызда жөн эле биз жөнөкөй ел. эл балким мынчалык оор болбос беле деп ойлоп коем мамлекет бийлик коомдук уюмдар кайрымдуулук фонддору ким өзінің қолынан келишинче ішті қылып атты но біз да ел да өзінің қылыш керек эле өзі кылбады қылбады кейбір адамдар талтаңдап жүрді айтышып шын социалдык желеде көрүнгөн менен ар нерсени дөөрүп өзү ооруп калгандан кийин элдин баарын ора кылды мына ушундайлар бар канткенде да бишкек бул маселеден мында айтканда бир сабак алгандай болду окшойт жок дегенде бишкектин бир бир бөлүгү ушундан сабак алды ооруп айыккандар ии деп калды окшойт ооба ошондуктан мен мен канчалаган адамдар менен сүйлөшпөйүн баардыгы айтат эй жаман ооруп экен жаман ооруп экен и өлгөнү калдык и бир барып келдик тияка эй тозокко эле түшүп чыктык деген гана сөздөрдү угуп аттым и чындыгында э, мен да жон менен өттү э, оңой оору эмес бул эгерде адам иммунитети алсыз болсо эгер адамдын тамактануусу начар болсо жашоо тартиби бейтартип болсо бул оору жыгыта коет экен мен ошону түшүндүм дагы бир жолу кайталайм тамактануусу начар болсо иммунитети алсыз болсо жашоо образы бейтартип болсо күн түн алмашып калган анан сөзгө келе бербеген кашаң адам болсо оору жуга турган болсо жыгытат экен адатта мындай адамдар қорғаусы деле жок биринчи эле қиқырғаны, дұқтырғана гана ушу паника елдің барын дүрбөлөңгө салат ушундан улам айтам қылбай кылбай койсок болот беле эмнеге мунун баарын азыр айтып атам мен жүрегімді өйгөн бир маселе ушул оору адыр элетти көздөй кетти элетти көздөй кетти ушул кудай көрсөтпөсүн құдай көрсетпесін туғандар мен елеттен дайым сұраймын да қаяқтан адамдар маған шалып отқан болса нарындан болуы таластан болуы жаллабат болуы баткен болуы бір күнде бір төрт беш қоңырау елеттен келет маған арқандай мәселе бойынша мен сұраймын қандай елдер маска тағып отау? жоқ ай дейді елдердің жашоосу кандай бир мындай оору келаткандыгына мындай бир эме барбы этияттык жок андай эчтеке жок баягыдай эле жашап атат мынау ушул нерсе мени кыжаалат кылып атат мынау оору азыр каалайбызбы каалабайбызбы бүт дүйнө жүзүн каптап атат да эми биздин элетти каптабай койбойт биздин элетке барбай койбойт балким менин айтканымды жаман көрө берсеңер балким билбейм бирок бул чындык ошондон улам айтып атам урматтуу элеттиктер өтүнүч билбейм өзүңөргө жамбашың арғабы қолың арғабы бір жерге ине саясың арбы ой қотосың арбы же дуалды сүзесіңер бір ой керек ем ойгонуш керек та бишкек ушундай кыйналып калды борбор кыйналып калды да дарыгерлер дуктурлар волонтерлор россиядан дарыгерлер келип атат бүт маалыматтык борбордо турган бишкек кыйналып калды ушул оорудан а элетибиз кантет билесиңер мен такыр башым көтөрбөй атат элет кантет ар біріңіздер ойлап көргілечі егер ауырып қалсаңар эмне кыласыңар Емне даярдыгыңар бар О, мен түшінім, құдай сақтасын, мен кудай сактасын деген сөзді мен түшүнөм ооба кудай сактасын ооба бирок реалдуулукту карап көрүңүздөрчү үйде бирөө жарым ооруп калса эмне эмне даярдыгыңыздар бар муну бирөө келип даярдап бербейт айланып кетейин бул бирөөнүн иши эмес бұл жеке әркімдің өзінің іші екен мен ошону түшүндүм иммунитет әркімдің өзінің жеке іші екен ал өзінің денесіндегі иши екен иммунитет аны атаң апаң тайнең тайтаң инопланетян эч ким путин там билбейм сауд арабиясынын королу эч ким аны кылып бере албайт экен сени эч ким келип саат ондо укта алтыда тур деп алдыңда турбайт экен жыйырма төрт сааттық жашооңду тартипте деп ешкім аны айтпайт экен аны әркім өз өзінің колубузда екен тамақты көрінген нәрсені жей бербе деп қолыңа біреу бір қойбайды екен мұны жебе мынауыны же деп қолыңды дастарханнан алып буа қойып қойбайды екен ешкім ей суыны бір, бір, бір күнде жоқ дегенде үч литр су іч деп артыңнан ешкім көтеріп жүрбейді ешкім көтеріп жүрбейді ешкімге керегі жоқ мұның аялың да көтеріп жүрбейді ошондуктан мен өтүнөм ким бул оорудан саламат болом десе құдай сақтасын дегеніңіз жақсы но құдай да сақтанғанды сақтайды да бұл мыйзам ченемдүүлүк себебин кылышыбыз керек да бір дагы бир жолу айтам дубалды сүзөбүзбү өзүбүзгө ийне саябызбы ойготуп өзүбүздү Бір ойланып көрөлү егер ушул ору келсе мен эмне кылам даярмынбы ооба мен бүткүл дүниелік масштабтағы налығы адам болсом дагы о бийлик виноват бұл виноват бұл виноват деп налып жашап жүрген адам болсам дагы Құдай көрсөтпөсүн ушул оору келип калса не кылам деп ойлонуп көрүңүздөр мейли фейк болу алып көрүнгөндү ашаткан адам болсо дагы ойлонсунчу эмне кылат ушул оору келип калса даярбы азыр вот реально өзүңөр мындай да мен сұранам маска элетте кийилбей атат киіліш керек үй өңілдердің саламаттығы үшін қараңыздар жана маска кейбе айтқандардың бір 99 пайызы мынау үшін айтатта маскадан жұғат екен деп мен айтамын анда өзің тик жолы қора өзің Жолық тілі қора ол, егер маскаға жипке тыйының жок болбосо бир екі қарыш чүпүрөккө тыйының жоқ болса, анда ну мейли қора. кора эптеп бир себебин кыл да адырашманды адырға чыгып ооруп келе қой харчы алып келе қой тоғының жанында маска маска сақтавай екен дебе а бәлкім ушу маска сақтайды Тені еш нәрсе кетпейді кейіп қойыр тұрсын егер тыйының болса жақшырақ маска алып так жоқ бізде қайдан тыйын болмақ эле десе билбейм иши бир жолун сендегі да сендеги бирөөгө жукпасын бирөөлөрү сага жукпасын бул бир жолу мындай антисептиктерден алып койгула сыраныч Бұл мен да вирусты өлтіргенін өзім көрө мен көзіме вирус көрінбейді екен бақырып жыгылып түшкөн вирусты көрө элекмин бирок врачтар айтып атат ошо жарам берет дейт дарыгердин айтканын кылуу важип болот эл ишенген табыптын айтканын кылуу милдетке өтөт чөнтөктөргө салып койгула ошол нерселерди ушинтип эле чачып кое бересиңер эч оорчулугу жок жоқ, э, бир эки жума үч жумага жетет ушинтип чачкан қармар алдында ушундай бір адаттарды шығаралық өзүбүздү өзүбүз сактайлык туугандар мен кабатыр болгонум ушу егер элетке жайылса менимче билбедим біздің эми мамлекеттик деңгээлде кандай иштер барат ну азыр алдыңкы да шайы оғып қалды. кризис менеджменті бар мемлекеттерде кризис менеджмент дегені, егер күтүлбөгөн бір жақтан бір қырсық келсе қандай қылабыз алдын ала модель дегенді білген министрліктер бар институттары бар мамлекеттерде жүдеп қалды қазір біздікін айтпағанда деле ошондуктан күчтүү тамакка өтүңүздөр мына иммунитет күчтүү тамак иммунитет бул күчтүү тамак эми бир койду сой эми өлбөдүбү акча жок дебе алдыр тоодон бир койду сой куйрук күндө бир бир алакандай эт менен тамак же ана той бер деген ешкім жоқ той бербейлі үй мейли. анан дагы өтүнүч буга ошо минималдык контакт минималдык контакт бирөөлөр менен аз эле жолугуш керек үйдөн чыкпаганга аракет кылыш керек кыймыл эң негизгиси кыймыл айылда биз кыймылдап эле жүрөбүз дейт елеттегілердің көбімен сөйлессең біз қимылдап эле жүрөбүз ал кыймыл деп эсептелбейт кыймыл бүт дене иштеш керек ушу жанагы орустардын утренний зарядка дегени бар го он беш мүнөттүк мына ошону кыймыл дейт мына ушундай бир күнүнө короонун ичинде эле атай мына азыр интернет деген толтура программалар толтура зарядкалардын толтура түрүн азыр өпкөгө атайын көнүгүүлөрдү жасаганды чыгарып атат өпкөнү күчтөш керек экен биз өпкө менен дем алганды билбей калыптырбыз деп атат мына ошол нерселердин баардыгын кылыш керек туугандар анан ушуга карабай ооруп калсак анда бул аллахтын сынаганы аллахтын сыноосу болуп эсептелет биздин бир күнөөлөрүбүз кечиребиз деп берген сыноосу андан ары сабырдуулук гана кылыш керек болуп калат бирок себептерин кылбай туруп ооруп калыш менимче туура эмес мен сұранам дағын бір жолы біз ошо ең азыркы учурда алсыз жерибиз элет алсыз жерибиз элет мен бүт коомдук ишмерлерден жазмакерлерден блогерлерден аты чыккан артистерден бүт бардығының ұшы трибунасын мүмкүнчүлүктөрүн элет элин өзіңді сақта дегенге ұнандырғанға шақырат елем сұран десе сұраналы керек десе маалыматтарды берелі, елетте қантип бүгін алдын ала даярдайбыз элет даяр болуш керек құдай көрсетпесін. құдай көрсетпесін. мен бүт қалемгерлердің бардығын жазмакерлердің бардығын журналистерді блогерлерді ютуберлерді қойшы ким бүгін қоғамға шығып бір беш ел адамға сөз өтө турган болсо келіңдер ұшы компанияны қоялы Әлетті даярдайлы Әлетті ұшыға даярдайлы балким елдік медицинадан болобу ушу ислам медицинасынан болобу эмне тапсак элетке багыттайлы азыр мынау бишкектеги борбор шаардагы абал ушу болсо элет кудай сактасын мен суранам ушуну демек иммунитет биринчи кезекте экинчи кезекте кыймыл үчүнчү кезекте туура режим анан маска антисептик градусниктер менен мындай жок болсо кадимки эле сымап градусниктерин алып койгула үйдө бир күндө бир ал жатаар алдында балким эртең менен турганда температураны өлчөп турасыңар аллах жардам берсин баардыгыңыздардан суранам ушуну келиңиздер жаман айтпай жакшы жок дейт алдын алалык ар бирибиз ойлонолук алдын алалык бул ушундай бир оопат экен бәлкім біздің сөздеріміз қаншадыр бір адамдарды ойғытып жардам беріп қалған болса біз ойлаймыз бұл тасма өзінің миссиясын атқарды деп сондықтан мүмкіншілік болса ұшыл тасманы башқаларға да жайылтып қоюшқа жардам беріңіздер мұнан ары да біз байма бай ұшыл мәселелерді шығарып тұрамыз жазылып қойыңыздар жаңа басып қойсаңыздар сіздерге мықтыбек жағын бүгін мынаны сөйлеп шықты деген хабар келіп тұрады сондықтан бізменен дайым байланыста болыңыздар ассалаумағалейкум